Thank you. दारू बंद कोइले नीतीश चाचा बिहार में बड़ी घाटा भइल बाटे हमनी के रोजगार में हमनी के रोजगार में जब से दारू बंद कोइले नीतीश चाचा बिहार में बड़ी घाटा देखला भइल इंग्लिश बारांड हो नया साल में लइकन सब करता डिमांड हो ढेर दिन देखला भइल